નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે કપાસના ભાવને રૂ બજાર અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી દરરોજના તાજા બજાર ભાવ મળતા રહે તો મિત્રો કડીના એક અગ્રવાણીએ જણાવ્યા મુજબ રૂના બજારમાં આજે બ્રેક બાદ સો રૂપિયાનો નરમ ટોન હતો પરંતુ આવકો મર્યાદિત હોવાના કારણે બજારમાં ઘટિયા ભાવથી પાંચ રૂપિયા સુધર્યા રહ્યા હતા આજે રાજ્યભરની થઈને નેવ હજાર મણની આવક થઈ હતી અને અત્યારની સ્થિતિ જોતા એવું લાગે છે કે વાયદા બજારના તાલમેલ મળતા નથી ન્યુયોર્ક એમસીએક્સમાં ભારી ભરકમ કડાકો છે તો કપાસિયા ખોળમાં સુધારો હતો અને રૂ બજારમાં સામાન્ય ઘટાડો છે તો કાચા કપાસમાં દશક રૂપિયા સુધર્યા હતા જો આવકો મર્યાદિત રહે તો ભાવ વધશે જ્યારે કપાસની વાત કરીએ તો આજે તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસો પચાસથી સોળસો પચાસના હતા અને ફોર જીમાં સોળસો પચાસથી સોળસો નેવ સુધીના બોલાતા ગામડે બેઠા સોળસોથી સોળસો સિત્તેરના ભાવ ઓફર કરાતા છતાં ખેડૂતો કપાસની વેસવાલી કરવા તૈયાર નથી ને સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં સિત્તેર હજાર મણની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો પંચાણુંનો બોલાયો હતો તે ઉપરાંત એક બેઠક દરમિયાન હવે કહ્યું હતું કે જો આવકો ઘટે ને ડિમાન્ડ વધશે તો ભાવ અઢારસોથી ઉપર મળવાની શક્યતા છે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલ વિવિધ માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે બોટાદ ચૌદસો અઠ્ઠાણુંથી સોળસો પંચાણું મહુવા એક હજાર પચાસથી સોળસો ગોંડલ એક હજારથી સોળસો ને છપ્પન કાલાવાડ ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને બાવન રૂપિયા જામ જોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને સેતાલીસ ભાવનગર તેરસો ત્રણથી સોળસો ને સાડત્રીસ જામનગર ચૌદસોથી સોળસો ને પાંત્રીસ બાબરા પંદરસો પાંત્રીસથી સોળસો ને બાણું રાજકોટ પંદરસો પંદરથી સોળસો ને અઠ્યોતેર અમરેલી એક હજાર પંચ્યાસીથી સોળસો ને ચોતેર સાવરકુંડલા ચૌદસો ચાલીસથી સોળસો ને બાવન જસદણ ચૌદસો પચાસથી સોળસો પંચોતેર જેતપુર બારસો આઠથી સોળસો એક એક્યાસી વાંકાનેર ચૌદસોથી સોળસોના પચીસ મોરબી ચૌદસો પચાસથી સોળસોના આડત્રીસ રાજુલા તેરસોથી સોળસોના એકતાલીસ રૂપિયા હળવદ ચૌદસોથી સોળસોના સત્રીસ બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસોના તોતેર ઉપલેટા ચૌદસો વીસથી સોળસોના એકસઠ માણાવદર ચૌદસો પંચોતેરથી સોળસોના પાસઠ વીંસ્યા પંદરસોથી સોળસો એકતાલીસ ભેંસાળ ચૌદસોથી સોળસોના ચોપન ધારી તેરસો પાંત્રીસથી સોળસો ને સિત્તેર ધ્રોલ તેરસો વીસથી સોળસો ને છવ્વીસ રૂપિયા સાયલા ચૌદસોથી સોળસો ને સાઠ હારીજ ચૌદસો પાસઠથી સોળસો ને એકસઠ ગઢડા પંદરસો પાંચથી સોળસો ને આડત્રીસ ધંધુકા ચૌદસો એકાણુંથી સોળસો ને અઠ્યોતેર રૂપિયા વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને ચોત્રીસ વિજાપુર પંદરસો પચીસથી સોળસો ને તોતેર કુકરવાડા તેરસો પચાસથી સોળસો ને એકવીસ હેમદનગર પંદરસો એકથી સોળસો ને સત્યોતેર રૂપિયા માણસા તેરસોથી સોળસો પંદર કડી ચૌદસો પંદરથી સોળસો પંચાવન પાટણ સોળસો પચીસ